Garcia. Nice. Ay, grabe naman. Patay nga na yan. bitches come and go, bro. Ayun. Bitches come and go, bro. Sobrang na GG. Hello po? Hello po. Hello po, ang ganda naman po ng gaming chair nyo. Wait a minute. Gusto mo sa'yo na lang? Sige. Para tayo. Mas maganda yung sa'yo eh. Parang Eagles pala. Mas maganda yung sa'yo eh. parang Eagles pala. Wait lang. Mas maganda yung sa'yo eh. Ano ba ba pala, streamer ka ba? Hindi po ako streamer, pasensya ka na, ganito lang po. <laughs> oh, fuck. Ay, wow. Parang ano, parang yabang <laughs> naman yan, ano. Di, nagmumukha na ako mayabang nito ngayon. Nakalive po kayo, nakalive. Opo, nakalive po ako. Saan po kayo nakalive? Sa Facebook. Ano pong page nyo? Later! Damon! Sasabihin ko, pero mamaya na. Ano po pong pangalan nyo po pala? George po. Sabi po dito si Jubes. so yung sa Itchyworms. Sino yung Jubes na yun? Oh. Sa Itchyworms. Jubes? Itchyworms? Oo. May soundboard ka pa. Mukhang pinagtitripan mo ako ah. <laughs> Hindi live na ako ngayon. Hindi ako nantitrip. May nagtitrip ako ata. May soundboard ka pa. Hindi! Hindi! Ayan live na ako ngayon mamaya. Masisilip mo. Ang damot. Ang damot. Mamaya kasi kita. joke lang. Hindi, sige, go lang, go lang. Tagasan ka ba, George? Taga saan ba ako? Nakalimutan ko na eh. Tangina mo! Taga Rizal. siya. Taga Rizal. Ako rin nakalimutan ko saan ako nakatira eh. Kita mo to, hampas ko to sa pagmumukha mo eh. Ano, ano yan? Ano yan? Lagi ka nandito sa Ome TV? Hindi po, ngayon lang po. We. Hmm. Ngayon nga lang, kasi ano, ah, may mga kaibigan ako sabi nila, i-try ko daw. Kilala kong kaliskis mo, oy. Lah, Magsisino, pagsisinungaling ba ako? Ito bang mo Oo, oh, lahat ng kausap ko dito sabi na, ay, first time ko dito. <laughs> edi, eh edi eh ako yung naiba. Ano yung magkaka-discord kayo habang nag-omeka? Ah... Uh... Ano na i-deny? Talaga, Charmin, fuck you. <laughs> nakalive ka sa Discord. Ah, nakalive ako sa Discord. Ulaan ko pangalan mo ah kausap mo? Wala. O sige, anong pangalan ko? Hindi nga nila alam eh, sabi nga nila. Hmm, eme! Talaga ba, Charmaine? Oh, talaga, Charmaine? Fuck you. Ano pangalan? Ano, ano, ano, ano may hudawan nila. na nasa isip ko rin na ah, wala na. Sorry, bakit parang kasalanan ko? kasalanan mo talaga. Sa <laughs> ano na nga? Ah, ano ba? Charmaine ba? Fuck you. Hindi. Ah, ano, ah, Inenda. madlang dabber cards. <laughs> Mali yata download yung nanonood sa'yo ah. What's up dabber cards ah. Oh, what's up madlang people? <laughs> madlang people! Mali download niya. Hindi! Gusto niya mash ng Showtime sa Kait Bulaga eh. What's up? Wawawin! Ano na lang, what's up madlang people na lang. Ayun, nagya ako eh. Utang ina mo! Dali na! Request lang nila oh. Mm, nagya ako sa viewers mo eh. Sa oh, bebe. Hmm, si nanay. Ah, Barbie! Sabi ko na! daw na may halong Joshua Garcia. Ay, grabe na. Kasi nga, ano bitches come and go, bro. Ayo. Bitches come and go, bro. Ano Sobra na May, may bayad na yan. Tutol ka lang ng TikTok dyan. That's Joshua. Bitches What? come and go, bro. But you know, stay. But you know I stay. bayad na yan. May bayad na pag ganyan. May bayad, na yung pa-TikTok, Idol Joshua. may, bayad na yan pag ganyan. Ay, sige, ito na lang kaming ah, ng bitches eh, ah, kaming go bro. Ah, sige. Tatanungin na lang kita. Ah, sige, sige. Sige, sige. Ito na yung tanong ko sa'yo. Makikinig ka bang mabuti? Ah, sige. Kahit pagtulong-tulong pa kayo ng kasama mo sa Discord. Dagan nyo pa yung yayayain ninyo kasi hindi nyo kakayaning mag-isa. Ah, sige, sige. Narinig yan ha, narinig yan ha. Kailangan pagsasagot ka, bawal hula ha. Ah. Kailangan may explanation. Okay. Oh, sige, sige. Sige, sige. Okay, game. Ito na ang tanong. Bakit kayo nag-break ni Julia Barreto? <laughs> Gago! 53 <laughs> mo ako ah. Hindi, ito na. <laughs> Anong araw ang dumarating tatlong araw pagkatapos ng araw na dumarating dalawang araw pagkatapos ng araw na dumarating kaagad pagkatapos ng araw na dumarating dalawang araw pagkatapos ng lunes? Bukas. Bukas. Hindi na kayo sabihin bukas. Wala, wala, hindi eh. pinag-isipan, hindi pinag-isipan. Huwag kayo iiyak. Ko kasi kinab kinabukasan eh. O bukas. Gusto mo basahin ko ng mabagal. Kahit basahin mo ng mabagal, ang hirap isagot eh. Eh, di na wala ka nga. Niloko mo ako eh. Ah, ah sige, basahin mo mabagal. O ah, sige, babasahin ko ng mabagal. Anong araw ang dumarating tatlong araw pagkatapos ng araw na dumarating dalawang araw pagkatapos ng araw na dumarating kaagad pagkatapos ng araw na dumarating dalawang araw pagkatapos ng lunes. May soundboard pa. May soundboard eh, pa. Eh, yun eh. Yun, ah, na-alert nga siya. Ano ba sagot niyo? Ano ba mga sagot niyo dyan, tropa? Kasi ako sagot ko talaga bukas eh. Kinabukasan eh, Tuesday. Yun yung sagot ko. Ang sagot niyo na Tuesday. Eh, Tuesday, Tuesday. Tuesday, Tuesday. Bakit daw Tuesday? Kasi yun yung kinabukasan. Ha? Tuesday. Yun din yung, sa- yun din yung naisip ko eh. Tuesday. Ah, Tuesday. Oh, isang Oh, bitches ano come and go, bro. Just come and go, bro. Ano yan? Ano yan? May bayad na nga pag gaganyan ako. Ah, Joshua Garcia daw, ikaw daw si Joshua Disgrace. Hold up. <laughs>